Olá, tudo bem? Hoje a gente vai aprender as consoantes e as vogais com nosso professor já. Vamos lá. As consoantes. Lê consonne. B. B. C. C. D. D. F. F. G. G. H. H. J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, P, V, V, W, W, X, X, Z. Z. Ce sont là les consonnes. As consoantes, né? As consoantes, beleza. Agora, a gente vai... vai aprender as vogais. As vogais. Quantas vogais tem? Tem seis vogais. Seis, né? Seis vogais. Seis vogais. Quais são as vogais? A, A E, e I, uhum. O, I, Y. Y. Quando você pega um de consoante e colocar com vogais, com vogal, vai fazer o quê? Por exemplo, você pegar B perto do A, sada, é, sada, é? ba. ba. C perto do I, sada, sadon, bi. O Não, C, C, si. perto do I, sadon, si. si. O D Pelto do Do. Ça donne Do. O, F, F. F. Près de I, ça donne Fi. Fi. O, X, qui est au X, près to, to do A. Za. Za. Bravo, mademoiselle Fabi.